अगाडि लास्ट टाइम मेरो होइन मैले त्यहाँ चाहिँ म माथिसम्म नभिज्ने पानी उठान तरिकाले चलाएको यहाँ तँसँग आउँदै कोसेर प्लग भालेको वीडियो तो यूट्यूब में यूट्यूब पता है सब to Himalayan restaurant guys. This is Himalayan restaurant guys. You can come here and enjoy yourself guys. Now we are going to Garoni guys. Yeah. One dollar. This is the most beautiful place in tourism Nepal. You can also visit here. मर्नुभन्दा अगाडि go गर्ने ठाउँ भनेर I What is very nice guy. What a nice place, guys! Look at there! There's a very big waterfall! Wow! अति बवाल छ गाइज अति बवाल छ ल पोखराबाट बिस किलोमिटर होला सायद होइन होइन चौध पन्ध्र किलोमिटर हो गाई पन्ध्र मिटरको दुरीमा रहेको छ यो वाटरफल गाई ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ପୋଖର ଘାଟ पछिबाट फर्केर आउने बेला नि फेरि एउटा दामी अति दामी देखिन्छ गाइस भर्खर कति बगा छ नेचुरल ब्युटी गाइस यस गाइस अति दामी छ होला हेर्नु त बोगोले छ कि बाख्रो रहेछ त्यसरी बाख्रो है गाई बाख्रो गाई यता आयो हुँदो रहेछ गाई ल हेर्नु बोगो पनि रहेछ गाई उता लगि ऊ दुइटा तिनवटा चाडा बोको रहेछ गाई चाहिँ खोइ जुगा आराम जुगा जुगा नि ए जुगा <laughs> Aí, Juca. Ô, जुका Juca. Ô, ô. Launa. Velho, velho. भाइ हामी हामी अहिले यता यस्तो टाक्रो बस्यो कि यो त यो छ यहाँ रुखमा झुन्डेर रहेछ कि जुका मुखभित्र छिर्न मात्र बाँकी छ अरू ठाउँमा छिरियो ओ यहाँ गोठ रहेछ नि त ए गोठ होइन यो बाघ भानु बस्ने गोठो हेलो कोही छ गोठा मान्छे त छन् पो मान्छे त छन् घरमा आएको छ त ए सब खाली रहेछ त घर त यस्तो जुका धेरै लाग्ने भएर होला कि यो गाउँ नै खाली भएको ए सात आठवटा घर छ अहिले तुवाल लाएर केही देखिएको छैन तर सबै घरहरू खाली छ रिबान भन्ने ठाउँ हो पुरानो रिबान हुन्छ यसलाई यहाँबाट तल लाहाचोक देखिन्छ अहिले तुवालोले केही पनि देखिएको छैन तर यहाँ एकदमै धेरै जुका लाग्दो रहेछ you.